Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ağırlıq qaldırma üzrə Azərbaycan millisi Ermənistanın paytaxtı İrəvanda məskunlaşdığı oteldən buraxılmır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov paylaşım edib. Nazir bildirib ki, ağır atletika üzrə Avropa çempionatı üçün İrəvana yollanan Azərbaycan nümayəndələrinin hazırda mətbuata çıxışı yoxdur və onlar girov götürülüb.